स्वागत छ तपाईँहरूलाई एउटा नयाँ भिडियोमा म राजीव ख्याजु र आजदेखि हामीहरू मास्किङको बारेमा सम्पूर्ण जानकारी पाउनेछौँ मास्किङ भनेको के हो मास्किङबाट तपाईँले के के गर्न मिल्छ र मास्किङबाट तपाईँले कस्तो क्रिएटिभिटी निकाल्न सक्नुहुन्छ यसको बारेमा सम्पूर्ण जानकारी पाउनुहुनेछ so without any further delay let's start our video सुरुमा हामीले भिडियोलाई इम्पोर्ट गर्छौँ सो त्यसको लागि हामीहरू डबल क्लिक पनि गर्न सक्छौँ अथवा कन्ट्रोल आई पनि गर्न सक्छौँ सो डेस्कटपमा मैले दुईवटा भिडियोलाई इम्पोर्ट गर्छु एउटा रनिङको र एउटा टाइगरको इम्पोर्ट गरेको भिडियोलाई म ड्र्याग गरेर टाइम लाइनमा लिएर आउँछु यो रनिङवाला चाहिँ म भी टूमा हाल्छु र म टाइगरको क्लिपलाई चाहिँ म भी वानमा हाल्छु यहाँ माथितिर ओपेसिटी देख्न सक्नुहुन्छ सो ओपेसिटीको बारेमा चाहिँ हामीले अगाडि नै कुरा गरेका थियौँ ओपेसिटीबाट तपाईँले कुनै पनि यसरी डिजल्भ पनि गर्न सक्नुहुन्छ अथवा ओपेसिटी बढायो भने तपाईँले क्लियरली पनि देख्न सक्नुहुन्छ ओपेसिटीको बारेमा चाहिँ हामीहरू थाहा पाइसकेका छौँ सो त्यसको कारणले गर्दा चाहिँ आज हामीहरू ओपेसिटीको तलतिर तिनवटा टुलहरू छ इलिप्स टुल छ एउटा चाहिँ रेक्ट्याङ्गुलर टुल छ एउटा पेन टुल छ इलिप्स टुललाई चाहिँ क्रेट इलिप्स मार्क्स भनिन्छ भने रेक्ट्याङ्गुलर टुल जुन चाहिँ छ create four point polygon marks भनेको छ र अर्को पेन टाइपको फ्री ड्र बेजियर भनेर भनेको छ सो आज चाहिँ हामीहरू इलिप्स टुलको बारेमा चाहिँ थाहा पाउनेछौँ सो इलिप्स टुलबाट चाहिँ तपाईँले के गर्न सक्नुहुन्छ सो मैले क्लिक गर्ने बित्तिकै एउटा यस्तो सेगमेन्ट आछ जुन चाहिँ भिटुमा भएको क्लिप छ त्यो चाहिँ थोरै सेगमेन्ट जुन चाहिँ सर्कलमा अटिने जति सेगमेन्ट चाहिँ सेलेक्ट भएको छ र तपाईँलाई जुम गरेर हेर्ने हो भने जुम गर्दाखेरि तपाईँले यहाँतिर फेदर चाहिँ देख्न सक्नुहुन्छ सो तपाईँले इफेक्ट कन्ट्रोल जुन चाहिँ मार्क्स वानमा यसरी फेदरलाई बढाउन पनि सक्नुहुन्छ अथवा तपाईँले यसरी घटाउन पनि सक्नुहुन्छ सो घटाएको बेला चाहिँ के हुन्छ भन्दाखेरि पुरै क्लियरली सर्कल देखेको छ सो हामीले फेदरलाई चाहिँ बढाइदिन्छौँ अर्को चाहिँ छ मार्क्स ओपेसिटी सो मार्क्स ओपेसिटीबाट तपाईँले यसरी ट्रान्सपेरेन्सी घटाउन सक्नुहुन्छ अथवा ट्रान्सपेरेन्सी यसरी बढाउन सक्नुहुन्छ अर्को रहेको छ मार्क्स एक्सपान्सन सो मार्क्स एक्सपान्सनले चाहिँ के गर्छ भन्दाखेरि जुन चाहिँ एरिया सेलेक्ट भएको छ यसलाई चाहिँ एक्सपान्ड गर्ने काम गर्छ सो तपाईँले पनि ट्राई गर्नुहोस् अर्को छ मार्क्स एक्सपान्सनको तलतिर इन्भर्टेड इन्भर्टेडले चाहिँ के गर्छ भन्दाखेरि जुन चाहिँ यो सेलेक्ट नगरिकन यो सर्कलको सेगमेन्टलाई सेलेक्ट नगरिकन बाहिरको सेलेक्सन चाहिँ गर्छ जस्तो कि हामीले क्लिक गरेर हेरौँ क्लिक गर्ने बित्तिकै तपाईँले यसको डिफ्रेन्स चाहिँ देख्न सक्नुहुन्छ मतलब ठ्याक्कै रिभर्स भएको छ सो हामीले हिजो के गरेका थियौँ भन्दाखेरि टोगल एनिमेसनबाट कुनै पनि हामीले भिडियोलाई चाहिँ प्ले गरेका थियौँ र एनिमेट भएको थियो सो यसकै साइडमा चाहिँ तपाईँले पनि टोगल पोइन्ट देख्न सक्नुहुन्छ सो हामीले यसमा चाहिँ की फ्रेम राखिदिन्छौँ सरी मैले अर्कोमा गरेछु मार्क्स फेदरमा चाहिँ हामीले टोगल पोइन्ट हालिदिन्छौँ र म टाइम ल्याप्स गरेर यसरी बढाइदिन्छु सो यसको कारणले चाहिँ के हुन्छ भन्दाखेरि तपाईँले चाहिँ स्क्रिनमा चाहिँ तपाईँले इफेक्ट देख्न सक्नुहुन्छ सो यसरी चाहिँ तपाईँले डिफ्रेन्ट डिफ्रेन्ट टोगल पोइन्ट पनि हाल्न सक्नुहुन्छ जस्तै कि मैले मार्क्स ओपेसिटीमा नि टोगल पोइन्ट हाल्छु सो यसमा चाहिँ के हुन्छ भन्दाखेरि अब चाहिँ हामीहरू यसको रिजल्ट हेर्छौँ अहिले चाहिँ मेरो रफ तरिकाले चाहिँ मास्किङ भइरहेको छ अथवा रफ तरिकाले चाहिँ टोगल पोइन्ट भइरहेको छ अब चाहिँ हामीहरू के गर्छौँ भन्दाखेरि एउटा प्रोफेसनल तरिकाले चाहिँ यसलाई चाहिँ मास्किङ गर्छौँ तपाईँले यो मास्किङलाई चाहिँ हटाउनको लागि यो इफेक्ट कन्ट्रोलमा जानुहोस् र मार्क्स वानलाई चाहिँ यसरी किबोर्डमा डिलेट बटन यसरी थिच्न सक्नुहुन्छ सो यो गर्ने बित्तिकै तपाईँको मास्किङ चाहिँ यसरी हटेको छ सो अब चाहिँ हामीहरू एउटा क्रिएटिभ काम गर्छौँ सो यो माथिकोमा चाहिँ म मास्किङ हालिदिन्छु र म यसमा चाहिँ टोगल पोइन्ट हालिदिन्छु मार्क्स ओपेसिटीलाई चाहिँ यसरी टोगल पोइन्ट हालिदिन्छु र फर्स्टमा चाहिँ म यसलाई जिरो नै गर्छु र पछि कि फ्रेम राखेर चाहिँ म यसरी बढाइदिन्छु सो तपाईँले हेर्न सक्नुहुन्छ बिस्तारै यसरी आछ यसमा चाहिँ मैले फेदर अनि मार्क्स एक्सपान्सन पनि युज गर्न सक्छु सो अब चाहिँ हामीहरू के गर्छौँ भन्दाखेरि यो मार्क्सलाई चाहिँ डिलेट पनि गर्न सक्छौँ अथवा हामीले डिफ्रेन्ट मार्क्स यसरी पनि राख्दै जान सक्छौँ सो मार्क्स वान भनेर देख्न सक्नुहुन्छ मार्क्स टू भनेर पनि देख्न सक्नुहुन्छ र मार्क्स थ्री भनेर पनि देख्न सक्नुहुन्छ सो डिफ्रेन्ट मार्क्स किन तपाईँले यहाँबाट पनि हाल्न सक्नुहुन्छ इलिप्स मार्क्समा चाहिँ म क्लिक गर्छु र यसमा चाहिँ म के गर्छु भन्दाखेरि मार्क्स एक्सपान्सनमा चाहिँ म टोगल पोइन्ट हालिदिन्छु र म की फ्रेमको रूपमा यसरी लिएर जान्छु सो यसको इफेक्ट तपाईँले देख्न सक्नुहुन्छ सो हामी चाहिँ एउटा क्रिएटिभिटीको लागि एउटा काम गर्छौँ सो त्यो चाहिँ के हो भन्दाखेरि यसरी म तल हालिदिन्छु र यसमा चाहिँ म मार्क्स एक्सपान्सनमा चाहिँ टोगल पोइन्ट हालिदिन्छु र की फ्रेम हालेर यसरी बिस्तारै बढाइदिन्छु सो अब चाहिँ इफेक्ट के हुन्छ भन्दाखेरि हेरौँ यसरी नै तपाईँले इन्ट्रो भिडियोहरूमा चाहिँ धेरै कुराहरू यसरी नै बनाएको देख्न सक्नुहुन्छ सो तपाईँले पनि आफ्नो इन्ट्रोमा चाहिँ यसरी युज चाहिँ गर्न सक्नुहुन्छ प्राय प्र्याङ्क भिडियोहरूमा तपाईँले के देख्न सक्नुहुन्छ भन्दाखेरि प्र्याङ्क गरेको मान्छेको चाहिँ फेसलाई चाहिँ ब्लर गरेको देख्न सक्नुहुन्छ सो त्यो चाहिँ हामीले कसरी गर्ने त सो त्यसको लागि चाहिँ फर्स्टमा चाहिँ म यो भिडियो क्लिपलाई चाहिँ म डुप्लिकेट गर्छु डुप्लिकेट गर्नको लागि तपाईँले अल्ट थिचेर यसरी माथि लिएर जान सक्नुहुन्छ सो माथिको इमेजमा चाहिँ म आज जे पढेको थियो सो मार्क्सलाई चाहिँ म यसरी राखिदिन्छु सो यो गर्ने बित्तिकै हामीहरू इफेक्ट्समा जान्छौँ र इफेक्ट्समा चाहिँ हामीहरू ब्लर भनेर टाइप गर्छौँ ब्लर टाइप गर्ने बित्तिकै तपाईँले क्यामेरा ब्लर देख्न सक्नुहुन्छ सो यो चाहिँ हामीले यसरी ड्र्याग गरेर ड्रप गरिदिन्छ ड्र्याग ड्रप गर्ने बित्तिकै तपाईँले मान्छेको फेस चाहिँ ब्लर भएको देख्न सक्नुहुन्छ सो मान्छे त एक ठाउँमै स्थिल भएर बस्न सक्दैन सो त्यसमा चाहिँ के हुन्छ मोमेन्टहरू हुन्छ सो मोमेन्टलाई चाहिँ हामीले त्यो मान्छे जहाँ जहाँ जान्छ त्यहाँ चाहिँ हामीले ट्र्याक गर्नुपर्ने हुन्छ सो त्यसको लागि चाहिँ हामीले मार्क्स पाथमा चाहिँ हामीहरू यसमा क्लिक गरिदिन्छौँ ट्र्याक भइसकेपछि तपाईँले मान्छे जहाँ जहाँ जान्छ त्यहाँ चाहिँ यसरी गएको देख्न सक्नुहुन्छ सो आजको लागि यति नै हामीहरू फेरि पनि भेट्नेछौँ एउटा नयाँ भिडियोका साथ तबसम्मको लागि stay safe stay healthy and bye bye